Bra jobbat Mattias. Ja, tack. Vad är det? Inte här då, framför folk. Men vi är tillsammans. Ja, jo i och för sig. <laughs> Ja, du har rätt. <laughs> Men eh, ska vi fråga om någon mer vill hänga på på minigolfen sen? Um, ehm, ja, men... Um... Ehm, Simon vill säkert. Ja. Hallå Simon. Vill du med och köra minigolf sen? Ja, det vore väl kul, men vilka är det som... Eh... Kul! Då kör vi tre. Då ses vi i maten sen då. Usch. Ja, fett stel. Jag sa ju det! Skärp dig. dear